Сану. JTS гэхээр Салтанаг сургуулийн 2021 22 оны эсрэгч батчин байна. Гал мандах байна. Ариун төв байна. Гал утгах байна. Та бүхэн Салтанаг их сургуулийн танилцуулгыг хүлээн авч үзнэ үү? Сайтамын их сургуулийн Япон оюутнуудын хил зааснаар Сайдаин үндэсний кампус төвлөрсөн 5 факультет бүхий үндэсний их сургууль юм. Энэхүү зураглал сургуулийн кампусын орчныг харуулж байна. Өдгөө боловсрал, эдийн засаг, шинжилгээ ухаан, инженер, хүмүүнлэгийн ухаан гэсэн факультетүүдэд Япон болон олон улсын нийт 8500 орчим оюутан сурч байна. Бидний хувьд эдийн засгийн чиглэлээр суулцж байгаа ба Монгол улсаас ч энэ чиглэлээр голлон GDS тэтгэлэг олгодог. Сайтама их сургууль нь Сайтама хотын Сакураку гэдэг дөрөвт байрладаг. Токо хотын Шинжоку стейшнээс 27 км буюу нийтийн дээгүүр 45 минутын хор зайд байдаг. Оюутны байр автобусны буудлын сургуулийнхаа кампусын яг хажууд Ам хамгийн ойрын стейшн болох Минами оноо 2.4 км-ийн зайтай байдаг. Дуугаар бол нэг 10 минут явна. Сайтамагийн сургуульд тагчлаас гадуур олон үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой. Тухайлбал сургуулийн олон улсын оюутны албанаас зохион байгуулдаг homestay буюу Япалийн гэртээ очиж танилцах, кимонотой өдрөлөг хийх, олон улсын оюутнуудын хоорондын танилцах уулзалт гэх мэт арга хэмжээнд тогтмол оролцох боломжтой. Мөн та өөрийн сонирхлын дагуу Сайдамагийн их сургуулийн саксофон бөмбөг, волейбол, карате, жудо зэрэг спортын клубүүдээс гадна бүжгийн клуб, каллиграфийн клуб зэрэг урлаг соёлын олон сонирхолтой клубүүдэд дэлсэж өөрийн чөлөө цагаа хөгжилтэй өнгөрөх боломжтой. Мөн та хичээлээс гадуур Японы хэлийг нэмэлтээр сонгон судалж өөрийн Японы хэлний түвшинг сайжруулах боломжтойгоор даваа талтай. Сайтамагийн их сургууль нь спортын гадаа талбай, заал, хичээлээс гадуур үйл ажиллагаа явуулдаг амралтын өрөөнүүд, түнчлэн компьютерийн өрөөнүүд, номын сан болон бусад бие даан суралцах орчин бүрдүүлсэн анги тахимуудтайгаараа маш давадалтай. Цайны газар болон сургуулийн хотгон дотох дэлгүүрүүд оюутнуудад зориулсан үнэгүй Wi-Fi болон далын шашинд оюутнуудад зориулсан мөргөлийн өрөө зэрэг олон улсын оюутнууд суралцах амьдрах бүх орчин бүрдүүлсэн. Миний бодлоор хамгийн том давуу тал бол оюутны дотор байрны гэр бүлээрээ амьдрах боломжтой төдийгүй сургуулийн хажууд байрладаг нь цаг эмнэх зэрэг маш олон давуу талуудыг олгодог. Сайтамагийн сургууль хартаа морилоо.